कौन सी जगह मिलाई Nice my friend out there. Argentinian. Pablo from Argentina. I can't see sveglia lei, le, si sveglia, mamma. se la vede no? Troppo attiva. Presente, ¿A qué hora? Por ejemplo, qué hora? No les duele Sí. veces cuando entraron. ¡Ay! Sí. Levanta la ah. qué Se levanta a las 7 y se acuesta a las 10 de la noche. Felipe. Gracias, venuto! <laughs> a mi mamá. Ciao, Ciao. siamo amici di These are these are these are beautiful family, you know, very beautiful family, and I, I thank God I know them. That is my friend wife out there, <laughs> Pablo wife. Sylvia. Sylvia, name is Sylvia. So we're about to eat uh, pizza. Pizza. Yes. Kebab. Prepared by. Senza pepper. El pastore. El <laughs> pastore. <laughs> oh my God. So this is the pastor from Argentina. From Argentina is the pastor from Argentina. Yes. What what's the name of your church? Rey de Reyes, Argentina. Give up, give up him. King of King of King. King of King yeah. Church. Church. Yeah, yeah, yeah. King of King Church in Argentina. So they have a branch here in Italy. So this is their general pastor. He came all the way from Argentina to do some evangelism in Italy, and this is the one that is heading it in Italy. My friend here, Pablo. <laughs> very beautiful family, very beautiful people, and I thank God I'm part of it. Nice. <laughs> expenses. Leave am, she did happy, she's happy. Yes, she's happy. Chidi, <laughs> you're happy, huh? What is Nigeria. Nigeria. Nigeria. Nigeria. Family. Mama. Si, si, si, si. Nigeria. Papale, papale English, eh? You speak, you, you speak English? No. No. Eh, solo italiano? Sì. Spanish? Sì, spagnolo. Ok. Nigeria, eh, English. Exacto. La lengua, la lengua oficial, de ella es Sí, Pero allá el father, la... moto. Mamá, sí. Eh, eh, mamá, moto, fada, sí. Ah. Vitita, vitita, vitita, vitita, vitita. Mm. E com'è la, la vita can, qua in Italia? Vitita. Vitita. Si vive. Si vive. Vitita. Vive. Uno, uno non monta, però vive. Beda, beda, beda. Tu senti la mancanza di Jerry? Ma non tanti, non tanti c'è famiglia. Beh, no! Però, ma chi? Io, io, io, io, io. Oh, Giorno, che non bene. Linguaccia. Qual è la differenza più grande eh, tra Nigeria e Italia? Eh, la più grande, le tante differenze. Chi è se la No, no, in generale, la vita la vida cotidiana. Eh, Nigeria es muy grande. Oh. Ah, es, es muy grande Nigeria. Nigeria es muy grande, eh. mangiare, dai, dillo, mangiare è bene diverso. Eh, in Nigeria <laughs> c'è tanto mangiare, non sta tipo. Ma però qui non c'è tutto, proprio tutto. Acá, acá, ¿qué? Acá todos Ah. Digo que no, ya, ya, a comprar un poco de la carne, ¿A ah, ah, ah, qué voy? ¿eh? sí, pero no la carne de cuá. Es diversa. Es diversa. Es Carne Babaiolo, babaiolo, babaiolo, babaiolo, babaiolo, babaiolo. Piccolo, quanto più, più grande è 90. E questo? Adesso non piace più. Ah, sì. Eh, quanto più scorre più torna. Ecco, Hallelujah, hallelujah, <laughs> amor. Pizza! Pizza! Reto por medio, Sì, sì, sì, 2013. Un'altra! Yai! Qua! E basta. Did you wash your hand? Yes. Let me see. Let me see your hand. So. sapone sapone sapone sapone l'acqua wait wait don't touch anything they need, we need to pray pregate Ah, sí, sí, sí, sí. Cuidado, ah, Sit down, sit down. Sit down, ah, well, Sit down properly. No, Attenzione, attenzione, Bella. Bella. Hey. Hey. Hey. ¡Tú! Perché hai tanti, tanti capelli e io non c'ero niente? Perché? Sei cresciuta. Ah? Cresciuta. Sì? Sit down, Will. Sono il 29 del CV. I'm not supposed to laugh with you. I'm not supposed to laugh. Por eso le dije título. cinco minutos? ¿Qué tal si lo corta o This family is posting to come and eat. Mamma mia! Mamma mia! Non finisce più la mamma. Mamma mia. Mamma mia, dov'è la mamma che volevo mangiare la pizza? Gorgonzola? Gorgonzola che presente, presente. <laughs> Come fai? Mica che tiene verde essere cicchi, eh? No, per no, mia, su. <laughs> Mia, su. Ah, buongiorno. Yoktu ve çiğ çiğ bir böyle iki yol var. non ayağını serra mı tamam ya? Ah, Come, come, come ti chiami? Rucola. Rucola. Brucola. Rucola. Rucola. Prosciutto. Rucola prosciutto. Ok. Eh, qui Pisa. Mm. mortadela, no sé. Prosciutto crudo, rucola. Ok. Mortadella, formaggio. Mio, mio. ¿Qué mio. Che este formaggio? Questo formaggio Provola. solo? Provola. Provola. Provola. Pues. Eh, eh, Luis. Aspetta, ok. Arriva la mamma, guarda. Aspetta. Arriva la mamma, la mamma. Mami, go! go! <laughs> go! <laughs> trabajando. una cucharita por Para que no muy grandes esas porciones de queso solo tienen partido en medio. Es así Sí. Ahora Mm, mm, mm, Somebody's praying. Grazie per questo momento che possiamo condividere con Philip e con la sua famiglia. Amen. Amen. Signore, grazie per questo cibo che tu hai messo nel nostro, nel nostro tavolo. Noi riconosciamo che tu, Signore, sei il nostro provvedore, sei tu che dai tutto a noi. Noi ti vogliamo ringraziare. Benedici la famiglia di Philip, benedici tutti quanti noi e ogni famiglia rappresentata. Per favore, Signore, ti chiediamo per quelli che non hanno cibo da mangiare, quelli che sono bisognosi. Provvedi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. We're supposed to sì, thank you. Grazie. Grazie ah. italiano. Grazie mille. No, eh, piatto. Eh, qua ti piace? Piatto voi? Piatto. Vuoi un piatto? Sì, un piatto. No. Questo? No. Ah, la pizza. Ah, Vai, prendi. Vabbè. Ah, sí. controla, controla, la crisis después de ansiedad. Dale, Filip. ¿No hay más servilleta de papel? No, mm. no hay una. No se está Para poder. De no Yo creo que no. Sí, abajo papá. Ahí. sí. Mm. Pues buonissimo. Buono. Ecco. No, sì, no? Ehi! Ti sei svegliato, caro? Ciao. Ciao. Ah, ok. Eh, come si chiama? Come si chiama? Macedonia. Macedonia. Macedonia. Mm. In italiano. Macedonia. Mm -hmm. In spagnolo l'insalata di frutta. Okay. Frutta. Mm. frutta. Insalata di frutta. Insalata di frutta. Sì, sì, sì. No, io l'ho perché la professoressa l'ha detto. Grazie. affame mi perché non, legge niente non mangia che lui vuole mangiare sempre questo This is so so lovely. Aí, Jean. Tá aí. Comida pasa comida, no vamos a minha Jean. Ah, no, ese So good. ¿Vos querés Good? Hum. É... Taça. Taça? Taça, óbvio. Não, não, não, não, não, não, não, não, ¿Qué? y la ensalada. Está muy picante. ¿Vos lo picaste la fruta? Sí. Pepe, puede ser fruta. ¿La picaste vos? No. No, me parece. ¿Quién es chiqui? A mí me cagaban, a mí me cagaban cuando. el tomate y lo cortaba No, pero yo solamente me iba sacando los poderes de la fruta, yo no, no hice nada. ¿Lo qué? Yo no tenía tablita. But but this one come from this Questa l'ha, fatto hmm? mia sogera. Hm? Mia sogera l'ha fatto. Brava. Grazie. non vuoi mangiare? No, non vuoi, no? Ti piace? Mm. eh, due mani. No, brava. Ah, Philip, Io te faccio, eh? Io te faccio sì. Sì. siempre? Casi. Sí. ¿Ah? Casi, eh, con, with Philip and your family and my family of Argentina. <laughs> Edgardo. Edgardo. Aló, Edgardo. Hello. <laughs> Hello. Aló, <laughs> aló en alemán. hello. My pastor Nino, Carolina, Wendy. Say hello, ah, say hello. <laughs> My mother, my pastora Norma, Pablo. My, love. My love. <laughs> ah, yes. My sweetheart. Say, say, say, I am Silvia. Say my sweetheart. Dulce. Sì, sì, ma è sweetheart. No, perché dopo. No, no, good, no, sweetheart. Sweetheart is not good. Yeah, it's so good. Very good. Very, very romantic. I'm very romantic. Yes, my, my sweetheart. Come si dice? My sweetheart. My sweet heart. No, sweet no, sweet. My sweet heart. <laughs> Where's the sweets? No, it's not sweet. It's not that too. Palais sweet. Sweet. Sweet. Heart. Heart. See. Heart. My sweet heart. Yeah. Heart. Heart. Glory. Glory. Glory. So yes, this is your Dolce cuore. My sweet. Hallelujah. Dolce cuore. Eh, Dolce cuore. Eh? Eh, Dolce cuore. Dolce cuore. And Edgardo now. <laughs> Edgardo. Say hello. Hello. Ora sì. no, no. noi è elettricista, this is my switch. oh God. Mm, Philip. Thank you. You're welcome. I see you are a very beautiful lady. Uh-huh. Ananas. Hawaii. Sí, sí, Hawaii. Sí, hace eso. Se comentó la salchicha y después se la bueno? el plato de Gracias. caliente así nomás. Así no se Bueno. No, no. supposed to eat like I can't eat for my i my son. Hmm? I tell you don't mess with It mess for people to eat. Non quiero que solo le leva, pero. Écouché, non bien, écoutez. Non, c'est écouché. ẹ kú iṣẹ́. e just dey throw yan. Where's my pineapple? Scusa, mangiare, eh? eh Argentina o Italia? l'Italia è tipo di Argentina o tipo di Italia? No, più Italia. la pizza più l'Italia. Però qua la pizza... Boh, eh, qui? Argentina. La Hawaii, questa? Mm. Eh, no, non è nostra, è una pizza mondiale. Oh, okay, okay. Si manda da tutte le parti in Germania, in Italia, in internazionale. Ah. Ti piace cos'è? Ti piace il dolce salato? Dolce? un po' speciale, no? <laughs> Sì, dai, no? Dolce salato un tubo. Veramente, sì, sì, sì, ci vuole un mondiale. Dog. Because I've not seen this thing before. Ah, nunca la había comido mm -hmm. no la había más mangiato così. ¿Le gusta? Sí, con... Do you like? Do you like? Sí. Sí. Fue ananas sopa, mal. Ah, la prima. Pero comió la nana solo, ¿viste? No comió con mi sí. Hey. You mangiare, eh. Tranquilo. Estoy finito. Tranquilo, eh. Voy que te lo tengo yo, pues si tú mangas. Sí, sí, sí. Gracias. Picante. Picante. Eh, eh, eh, A mí me da mucho. Ya, no práctica. yo fui, yo fui. ¿Quieres que te corte? que te corte ahí? Vaya, Se come una si ¿no? Si mangiano io guardo. Eh lo mangerò pure. no mia bocca Non la pizza. bueno bueno, c'est no. Ay, yo la metí ahí. ¿Está bien? Sí, está Perfecto. bueno. Está Ay, es que me olvidé, o sea, podría haberme olvidado esta mañana.